Puta que pariu, velho. Caralho, velho. aqui. Puta que pariu, hein, velho. Nossa, vocês bacalharam com o bagulho. Como é que fizeram isso, cara? Botaram um monte de coisa ou explodiu a caixa de dinamite, velho? Não, coloquei um monte de. <laughs> Rapaz, tanto trabalho pra ele fazer isso, cara. Pois é, né, cara? Caramba. Só pelo tamanho da. Meu Deus do céu, velho, que isso? Quanta carne moída, velho. <laughs> Meu Deus do Você tá céu, tá aqui, velho. velho. Sim, cheguei no lugar. <laughs> que absurdo, ah, velho. Pronto. Meu Deus! Caramba, cara! Que absurdo! <laughs> Nossa, velho! Olha diamante. Né? Caralho! Diamante. Que isso? Nossa. O que? Diga aí. Aqui no canto. canto? Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu... Ops. O que tem aqui? Eita porra, meu Deus. <laughs> Não, não, calma, calma essa porra aí. Ah, Rafa, velho. Lag é absurdo, velho. o cara sobreviveu. Eu vivi, eu tô vivo. Eu, eu, eu nem me vi, velho. eu, eu só morri, cara. Só me explodiu e morri. Ô, oh, manda uma stackzinha TNT aí. <laughs> Foi muito boa essa, velho. Eu achei ele da risada, é muito <laughs> foda. Vem cá. Entra Você fez agora ou tinha feito já? Fiz. Acabei de fazer. Entrei. Vou cair aqui se eu for mais. Mas é pra cair, pô. Tem negócio aí. Porra, você vai me sacanear, mano. <laughs> Vai sacanear. Corre, mano. Fiz isso. Ai, caramba. Calma, calma. Hã? Calma. Não entendi. Ah, não. Aê, valeu. Muito obrigado. Ei, morri. <laughs>